मेडिकल का जो काम करते हैं अमेरिकन हमारे पे ज़्यादा बिलीव करते हैं पाकिस्तान क्योंकि वो इंडिया को अच्छा जानते ही नहीं है इंडिया को वो कहते हैं करप्ट है ये सेल्फिश है अच्छा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनको अच्छा जानते ही नहीं है मैं समझता हूँ हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं रुको जरा सबर करो आप आपकी ये सोच है लेकिन आप ये भी आपको पता है आप अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे अगर टीवी देखते होंगे तो पाकिस्तानी जो उनसे हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाके अमेरिका में या दूसरे फॉरेन कंट्रीज में जाके खुद को इंडियंस बताते हैं ये आपको पता है या नहीं इस चीज़ से एग्री करेंगे या नहीं इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ इसकी <laughs>